Okay, thank you everyone uh, for joining this session and sparing your precious time. I will explain you about the countries, possible countries that we deal in in Europe regarding Schengen countries and its all uh, you know specifications. So अगर आपका कोई भी question होगा, you can just write it down and keep the question with you and after that we will discuss step by step. So I'm Lovepreet Verma, founder and CEO of Win Your English, having more than 10 years of experience in visa domain, did my master's from Humber College, doing PhD now. So we are basically into Canada, UK, Australia, Denmark, Finland, Sweden, USA, Malta, Latvia, Germany, France, and Dubai. So abroad doesn't mean only Canada, Australia, and UK. पंजाब में जैसे देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा को समझ settle in Canada these days regarding the requirements, entry requirements. बहुत सारे students तो eligible ही नहीं हो पाते due to their gaps, uh, high budget and other factors. So basically we have the solution for that. So if you just closely see, we deal in Ireland, Germany, France, Sweden, Netherlands, Finland, Italy, Austria, Hungary, Spain, Lithuania, Poland, Denmark. Step by step, I'll explain you each and every country. So if we'll see, if you want to go Finland with the family without IELTS, this is possible. Finland is a welcoming country, first happiest country in the world, They basically welcome families so basically, if one person is on student visa, the spouse will be on work permit and your spouse will get full-time work permit. You can get PR within four years in Finland, 20 to 25 hours part-time you can work and your spouse can work full-time. जो आपका spouse होगा वो full-time काम कर सकेगा. Your kids will get resident permit medical and education is free over there in finland so finland वो वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं जिनका 18 से 20 साल गैप है जिनसे आयल्स या पीटी नहीं क्लियर हो रहा बट इंग्लिश स्किल्स होने बहुत जरूरी है वहां की जो इंटरव्यूज आती हैं you must be able to answer और जस्टिफाई योर एक्सपीरियंस आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है it should be good एंड हमारी जो सपोर्टिंग टीम है they will help you out in preparing those interviews exams आपको proper day by day material मिलेगा प्रेपरेशन की ट्रेनिंग मिलेगी for the Finland second country I would like to talk about Denmark Denmark same as Finland is welcoming nation यहाँ पे भी आप अपने स्पाउस और इवन किड्स के साथ माइग्रेट कर सकते हो सेम डे सेम फ्लाइट Denmark में आयल्स और पीटी चाहिए आयल्स हमें डेनमार्क में भी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसने ग्रेजुएशन के लिए जाना है उनको आयल्स चाहिए overall six not less than 5.5 जिन्होंने मास्टर्स के लिए जाना है उनकी रिक्वायरमेंट है 6.5 in IELTS not less than 5.5 so that means अगर आपके एक या दो मॉड्यूल में साढ़े पाँच भी हैं still you are eligible to apply Denmark Canada में नहीं लगाना चाहिए रिफ्यूजल रेट बहुत ज्यादा है साढ़े पांच पे जिसमें एक या दो मॉड्यूल में हो बट डेनमार्क में yes there is a very good chances and you can also apply if you would have multiple refusals from Canada और other countries so primary applicant के लिए there is no need to show money जैसे फंड शो करने पड़ते हैं बाकी कंट्रीज में यूके uh, में अगर आप देखें तो you have to show almost 15 lakh 20 days 28 days old और अगर आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम तीन महीने पुराने फंड्स चाहिए 30 से 35 लाख न्यूजीलैंड में अगर आप देखते हैं you need to show at least 30 to 35 lakh six month hold but Denmark में zero fund is required very economical study gap 15 से 18 20 साल तक भी गैप एक्सेप्टेबल है 47 ईयर का भी वीजा आया है recently 43 year ka bhi visa aaya hai and spouse and kids they all can go together in the same flight part time work allowed है जो student है वहाँ पे जो study करेंगे वो 20 hour काम कर सकते हैं एंड uh, जो उसके spouse होंगे work permit पे वो 24 hour there is no limit open work permit होगा पहले दिन से ही काम कर सकते हैं अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छी है डेनमार्क की दो से ढाई तीन लाख जो स्पाउस हैं ओपन वर्क परमिट पे कमा लेते हैं बच्चे जो है एजुकेशन फ्री है वहाँ पे वहाँ पे मेडिकल फ्री है more over this is the these are the best countries Finland Denmark Sweden world के जो uh, ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं बेस्ट एनवायरमेंट हैप्पीस्ट कंट्रीज हैं सो डेनमार्क के बाद आता है Sweden Sweden basically this is another a fantastic country to settle down IELTS इसमें वेवर है फॉर इंजीनियर्स ग्रेजुएटेड और मास्टर्स जिनकी बीटेक या एमटेक की है उनको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है डेनमार्क में मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा PT PT is acceptable Duolingo is acceptable in some universities TOEFL is acceptable PT specifically मैं बोलूंगा अगर आपसे आइल्स नहीं क्लियर हो रहा you can go for PTE e और पीटीई e में आपको ग्रेजुएशन uh, कोर्सेज के लिए you need only 52 overall not less than 45 master program के लिए आपको वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है 58 नॉट लेस देन 45 जो कि इजीली अचीवेबल है तो डेनमार्क फिनलैंड की हम स्वीडन की फाइलें हम अभी ले रहे हैं for the August intake March इसकी 10 मार्च इसकी डेडलाइन है Denmark specific Sweden you can also move Sweden with family IELTS waiver है बीटेक MTech वालों के लिए स्पाउस और बच्चे अलाउड हैं same condition as Finland gap acceptable है यहाँ पे बट फंड शो करनी पड़ती हैं जैसे डेनमार्क में फंड्स की जरूरत नहीं है प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए स्पाउस और बच्चे के दिखाने पड़ते हैं बट फिनलैंड एंड स्वीडन में फंड सभी के शो करने पड़ते हैं now we talk about Malta Malta का बहुत ट्रेंड बढ़ चुका है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बड़ी इजीली एडमिशन हो जाती है दस साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है रिफ्यूज़ल्स uh, हैं दो तीन चार वो भी चल जाते हैं तो वीक प्रोफाइल्स होते हैं वीक नंबर्स होते हैं जिनके अकेडमिक्स में वो भी माल्टा में they can easily apply and affordable fee structure is there living cost काफ़ी कम है ट्यूशन फीस बहुत सारे प्रोग्राम्स में आफ्टर वीजा होती है ट्यूशन फीस मीन्स जो हमने आपको उसका जो टोटल ईयर का फीस होगा जब वीजा लगता है उसके बाद हम उसको यूनिवर्सिटी को भेजते हैं स्टडी गैप एक्सेप्टेबल आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है माल्टा इज अंगन country if you would a Malta visa you can travel अपी six countries without any visa so this is also hot destination next is Hungary Hungary again, IELTS is not mandatory. Schengen visa, low cost of uh, you know uh, living is there, low cost of fees is there. 6.5 to 7 lakh में आप uh, including one year की fees से आप जा सकते हैं and but you can not take spouse with you Hungary में स्टूडेंट ही जा सकता है अलोन सो so, अगर spouse ने जाना तो उनकी अलग से application proceed करनी पड़ेगी Now we'll talk about Latvia. Latvia is one of the most economical country for students in the world. इसका अप्रॉक्सीमेटली छः साढ़े छः लाख में स्टूडेंट लातविया पहुंच जाता है it depends upon the course structure and fee structure so जो फी स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग बजट वेरी करता है लो ट्यूशन फीस है जो छः साढ़े छः लाख की मैं बात करूँ एक साल की फीस इंक्लूडेड है नो आयल्स रिक्वायर्ड गैप इसमें छः साल तक लातविया लेता है छह से सात साल इससे ज़्यादा नहीं लेता इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर वर्ल्डली रिकोगनाइज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लातविया में ऐसी हैं जो कि थर्टीन और फोर्टीन सेंचुरी की है बहुत ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड uh, बहुत अच्छे इनके टाइप्स हैं यूनिवर्सिटीज़ खुद इंटर्नशिप एंड जॉब्स प्रोवाइड करती हैं during studies So guys, uh, this is very important. Uh, I mean, uh, these are the important slides that I'm going to share. Just uh, want to confirm, uh, is my voice is audible? Sabko samajh aa raha hai? Any question? Is everything audible? Screen is visible to all of you? Yes, sir, audible. Thank you. Yes, sir. What about Bali, Deepika, Uh, Jakishan? Yes, please. uh, Alright. uh, first of all, sir, uh, good, e- good evening, sir. Uh, good evening, sir. Uh, uh, we will discuss uh, about the questions uh, after the session. I mean, at the end of the session, there will be question answer session. Quickly, I'll go through. फिर हम discuss करते हैं, ठीक है? Thank you. Oh, oh, oh, oh, no. So I'll discuss now possible immigration traps, frauds and misrepresentation. Market में बहुत सारे traps, frauds and misrepresentations हो रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट है वो मिसगाइड हो रहा है किस तरह के ट्रैप्स हैं जो मार्केट में आप एनकाउंटर कर सकते हैं स्टडी पैकेजेस सबसे बड़ा जो ट्रैप है मार्केट में स्टडी पैकेज है पे आफ्टर वीज़ा देखिए पे आफ्टर वीज़ा के कई नुकसान है एक तो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं टाई अप जिन जिनमें पे आफ्टर वीजा एक्सेप्टेबल होता है बिकॉज जेब से कोई भी डाल के आपको नहीं देगा अल्टीमेटली दो तीन लाख जो पैकेजेस होते हैं वो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा होते हैं ओवर प्राइज होते हैं uh, वो कॉलेजेस लिए जाते हैं जिनमें uh, ऐसी एडमिशन हो जाती है विदाउट पेमेंट वो रिसीट्स दे देते हैं कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया यूरोप में भी हैं ऐसे कॉलेजेस तो हमें लगता है कि पता नहीं वो हमारी जगह पे कंसल्टेंसी पे कर देगी ऐसा कुछ नहीं होता अल्टीमेटली रिफ्यूजल चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं so make sure stay away from the packages और पे आफ्टर वीज़ा जहाँ से भी आप अपना स्टडी वीज़ा की जर्नी शुरू करें वहाँ पे आपके पास एक क्लियर कट डायमेंशंस uh, होनी चाहिए आपके फंड्स की कि क्या क्या फंड्स कहाँ कहाँ पे there should be bifurcation financial plan before starting any study abroad journey because एक बार रिफ्यूज हो गया आपकी फाइल तो that's going to be red flag on the file false documentation and charges बहुत सारी कंपनीज फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लाखों रुपया ले लेती हैं फॉल्स डिग्री बनाने की ले लेती हैं सो मेक श्योर ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से भी बहुत सारे वीजा रिफ्यूज़ हो जाते हैं मार्केट में keep your original documents to blackmail you for money after refusal तो मोस्टली आप पे आफ्टर वीज़ा में आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं बहुत सारे कंसल्टेंसीज एंड रिफ्यूज़ होता है तो आपसे फिर डिमांड करते हैं जी आप लाख डेढ़ लाख तो लास्ट वीक मेरे पास एक लड़की आई जिसका जलंधर से उसने पे आफ्टर वीज़ा किया था डॉक्यूमेंट उनके पास पड़े थे रिफ्यूजल भी आ गया एक लाख साठ हजार उसे देना पड़ा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और जो अगर आपको कोई देता हंड्रेड परसेंट वीजा इश्योरेंस तो समझ जाइए कि that is also a fraud because we can not guarantee visa देखो probability of visa should be there but visa जो होता है बेसिकली कोई कंसल्टेंट आपको वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता हम उसको अच्छे तरीके से आपकी फाइल को we can present in a better way कि ऑफिसर को लगे कि 50 पेजेस को इन्होंने एक समरी में एक लाइन में भरो दिया एक पेपर पे आ, कर दिया सब कुछ मेंशन सो so, हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि एस कवर लेटर सब कुछ ढंग से हो आ, कोई एरर ना रहे so that you can get a visa but अगर कोई बोले कि जी मेरी एम्बेसी में सेटिंग है या मैं आपको वीज़ा ला के दे दूंगा वो दैट इज़ समथिंग अफेक्टिशियस attracting by free filing work and processing fees बहुत सारी कंसल्टेंसीज मार्केट में आपको बोलेंगे जी we we don't charge for filing देखिए फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं होता there is no free lunch anywhere so अगर आप कुछ आप भी अगर देखें तो हर फाइलिंग में तीन चार पाँच महीने का वर्कआउट होता है जिसमें uh, प्रोसेसिंग लगती है सारी टीम इन्वॉल्व होती है तो अगर हम आपको भी बोले कि आप हमारे लिए पांच महीने काम फ्री करो तो you can not do that so similarly अगर कोई फ्री में दे रहा है that means under the table और बिहाइंड द वॉल कुछ ना कुछ they going to do something wrong and processing fee offers की थर्टी परसेंट ऑफ है जी fifty percent again these are दुक्स an offer letter on spot in two days कभी भी कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपको स्पॉट ऑफर नहीं देती ये सिर्फ फिक्टिशियस चीज़ें बनाई गई हैं just to attract the clients because बहुत सारे कंसल्टेंसीज uh, में देखा गया है कि जो लोगों की background they are not educationist उनकी खुद की एजुकेशन उस लेवल की नहीं होती कोई कोई काम कर रहा था इमिग्रेशन में आ गया तो वो अपने ये पैकेज वाज नॉट अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं एंड आप बोले कि जी मैंने बी कॉम करनी है और मैंने पैकेज करना after B com you know completion I will pay the fees nobody will allow you similarly study abroad में यूनिवर्सिटीज में भी as such there is no package system so ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दी कि बहुत सारे फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं पैकेजेस के नाम पे and all quickly proceed with the Europe So why Europe? Europe is a preferred study destination by international students these days. क्यों study preferred है अभी यूरोप में flexibility है embassy and universities के पास and कौन कौन सी वो countries हैं कौन कौन से programs हैं I will shed light on that. Some of the popular programs in Europe international business, business analytics, data analytics, MBA, MSc finance. अगर हम आयरलैंड की बात करें we are full-fledged into Ireland. Ireland is pro, uh, popular for following programs, data science, analytics, business analytics, pharmaceutical sciences, finance, and management. Ranked fourth in world for safety and security. Student can work 20 hour week part-time during classes. Good evening, sir. Very good evening. And 40 hours week during holidays. And minimum wage is around 10 per uh, euro per hour. Post study work permit up to 24 hours बहुत सारे आयरलैंड में प्रोग्राम्स हैं जैसे मास्टर प्रोग्राम एक साल का करेंगे तो दो साल का वर्क परमिट मिलेगा जो कि फर्दर एक्सटेंड होता रहता है और आप यूरोप में कहीं भी पाँच साल रह जाएंगे if you pay taxes for five years will get P R over there वहाँ पे पी आर को इंडेफिनेट स्टे बोला जाता है why choose Ireland friendly and safe rank of one sixty 163 countries in global peace index young vibrant population है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है आयरलैंड देखिए कनाडा तो हर कोई कर रहा है आप देखेंगे आपकी हर किसी की सिटी में हर बंदा कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया कर रहा है but these are the exclusive countries जो शैनिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं uh, जो हर कोई नहीं कर रहा वही कर रहा है जिसका हमारा मोर देन टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस है यूरोप का ही एंड आयरलैंड uh, अगर देखेंगे तो English speaking more than ninety percent population English speaking है वहाँ पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन है home to leading global MNCs है वहाँ पे Ireland is rank twenty second in दर्ल्ड world index easy to navigate and close to European capitals जो जोग्राफिकली बड़ी कन्वीनियंट है इसकी प्लेस है proud of its culture and history competitive economy है and post study work opportunities है आयरलैंड सो बहुत सारे लोगों को आयरलैंड का भी नहीं पता और आयरलैंड में स्पेसिफिकली ड्यूलिंगो इज एक्सेप्टेबल बहुत सारी कंट्रीज ड्यूलिंगो नहीं लेती आयल्स पीटी लेती हैं यहाँ पे ड्यूलिंगो पे भी काम चल जाता है associated top universities represented by वेन्यूर English and consult sir will discuss it kindly keep your questions at the end discussion will discuss thank you okay associated top universities represented by us in Ireland Trinity College Dublin, University of College Dublin, UCC, NUI. These are the topmost uh, world ranking universities. So we, we have almost all the top ranked universities access in Ireland. Now we'll discuss about Germany. Germany is popular for following programs, mechanical, automobile, computer science, cybersecurity. post-study work visa of 18th month 18th uh, 18 months after UG or PG degree program. So basically UG करें या PG करें you'll get 18 month work permit over there. International student can work part time for 20 hour per week. Germany में बेसिकली आपको एक ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जैसे कनाडा में जीआईसी होता है जर्मनी में it's called block account and further detail we can provide you if you are interested for Germany Why choose Germany? Leading exporter of machinery, highly skilled labor force, English taught programs. So जो भी medium of instructions होगा जर्मनी में जो भी आप admission लेंगे MBA, uh, masters हो, bachelor हो, everything will be taught in English. Outstanding research infrastructure, home to leading global MNCs, high academic and living standards, strongest economy in Europe, diverse culture, and the Heart of Europe post-study work opportunities. These are the top institutions uh, represented by us in Germany, Arden University, Berlin University, International University of Applied Sciences, Acadis, University of Europe, EBS, School of Business and Innovation. So these are top most ranked. Now we'll talk about France. France is popular for the following programs, tourism and hospitality management, luxury brand management, MBA. Students are eligible for up to 24 months of post-study work visa on completion of PG program. MBA करने जाएंगे 24 टू ईयर का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा IELTS TOEFL not mandatory for admission but student must face a Skype interview वहाँ पे Skype interview होती है IELTS or TOEFL is not required but your English language skills should be adequate which is conducted by the university representative France is one of the country in Europe to offer subsidy on accommodation to international students from 30 to 50 percent of the rent. तो अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में enrolled हैं, you'll get a subsidy of your living uh, expenses or sometime rent. Uh, some rent is for sure, but living expenses some university. Why choose France? France, world's fifth largest economy, government subsidize all students english taught programs are there high level research over 10000 startups in france scholarship and grants for student तो यहाँ फ्रांस में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप या ग्रांट्स मिल जाती है French is official language in 27 29 countries so agar wahan france mein language you know canada is pretty popular with uh, you know french dominating areas top tourist destination have post study work opportunities have france So these are the uh, best universities and institution in France that we have Schema Business School, Neoma Business School, Venice, ISCP, ISC, Paris Institute, Menergy, and Berlin School of Business and Innovation Axilia. So if you will check these institutes, you will see they have world ranking. Now we'll talk about Netherlands. So guys, these, these are the countries which still have huge scope. So if we talk about Netherlands, it's popular for the following programs, industrial engineering, chemical engineering, international hospitality management. Dutch is the Dutch is the official and predominant spoken language in Netherlands, but 95% of the population speaks English. So अगर आप नीदरलैंड में जाना चाहते हैं no doubt Dutch is the language their mother language but 95% population जो वहाँ पे urban areas में है वो English speaking है they understand they communicate they can communicate in English students study on completion of UG और पीजी अंडरग्रेड करते हैं या पोस्ट ग्रेड करते हैं ट्वेल्व मंथ्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा जो कि फर्दर एक्सटेंड हो जाता है you can stay you can get indefinite stay over there you can settle your life over there student can get part time work up to 10 hours a week typically earning is 9 to 12 hour per week further further choose choose netherlands good world university rankings Amsterdam is one of the best student uh, student cities. English taught programs are there, scholarship grant available students, world leader in technical courses. तो वहाँ पे it's technical driven courses are there जो भी uh, non-medical के students हैं physics, chemistry, maths. This is the paradise. Economical student housing, living expenses come है, post-study work opportunities are there Top institution represented by us in Netherlands, University of Twente, Tilburg, Pontes, Wittenberg, and University of Applied Sciences and Redmond University. Now we'll talk about Sweden. Sweden is popular for following programs, mechanical engineering, energy technology, wind power project, international logistic and supply chain management. So guys, if you have BTEC, Tech you don't need to prepare for IELTS, TOEFL or any English language test. IELTS और PT English language test exempt है BTech और MTech students के लिए rest of the student they have to prepare for that IELTS TOEFL waiver possible for student from technical background 86% of population speak English fluently the Swedish corona SEK is currency of Sweden Students are eligible for 12 months of post-study work visa on completion of UG or post-graduation degree programs. In Sweden आप अपने स्पाउस को और बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं same flight same day India पे इंडिया में ही आपका जो permit aayega iska jo resident permit hota hai and uh, uh, this is also a wonderful country uh, to settle down with family Why choose Sweden? Internationally renowned education system, no language barrier, English taught program, scholarship and grant available for students, focus on environmental sustainability, home to international businesses, post-study work permit. These are the institutions uh, represented by us in uh, Sweden, Uppsala University, Linus, Hamstam, and Joping University and University of Skodev. Now we'll talk about Finland. Universities offer a range of options for scholarship at undergrad and postgrad level. In the first academic year, the scholarship cover up to 50% of the tuition fees. In the following academic years, the scholarship cover up to 50% of the tuition fee. The student earn required credit for the program. तो वहाँ पे basically credit system होता है यूरोप में तो अगर आप अच्छा क्रेडिट्स ले लेते हैं then scholarships are always there Finland is popular for following programs data science international business electrical engineering तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस है जो ये काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है इसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट भी जा सकते हैं बीकॉम वाले भी जा सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम भी जाते हैं और जिनका नॉन मेडिकल होता है उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अकाउंटिंग है जिनके पास है मैथमेटिक्स है डाटा साइंस पे जा सकते हैं official language languages are Finnish and Swedish specially younger Finnish understand English relatively well तो फिनलैंड में basically there is no IELTS और PT requirement guys you can also move with your family 30 hour per week you can work and uh, 24 months post study work permit hai yahan pe and currently wages we almost 10 per hour uh, euro you can uh, get and uh, internationally renowned education system no language bar english taught program again scholarship grants are there post study work permit home to international business these are the top uh, finnish uh, colleges and universities alto university university of eastern finland lut sama kama kaga helia these are the popular government public universities that uh, you can uh, get admission in Okay, now quickly we'll go through other uh, countries. Uh, talk about Italy. This is famous for interior designing, fashion, luxury, brand management, Italian food and wine. Student can work up to 24 hours per week, typically part-time earning 9 to 12 euro per hour. Student are eligible for 20, 12 months of post-study work permit in Italy में भी आपको मिलेगा बहुत सारी universities हैं अगर आप इटालियन सीख लेते हैं तो वहाँ की जो क्वालिफिकेशन है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं इटली में universities so these are the famous universities in Italy and these are दिक्स but we but another list where we can so these are these are the institution top 300 world ranking uh, european uh, institutions um, quickly guys i'll go through apart from the europe we have some asian countries as well we are into singapore dubai malaysia mauritius vietnam china and cyprus so uh, i won't touch these now uh, now i'm open for the questions if you have i would be uh, happy to answer your all questions any question uh, yes duolingo बताना क्या होता है Duolingo basically is an English language test तो जैसे आइल्स है पीटी है टफल है डुलिंगो होता है आउट ऑफ वन ट्वेंटी आपको एक्वायर करने होते हैं as per your language abilities listening reading writing and speaking and this is the easiest exam I would say so अगर आप डुलिंगो कर लेते हैं it's easy to get admission in Ireland इसमें वो जैसे एमसीक्यू वगैरह या ट्रू वर्क ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि सिंपल आप उसको ना अनुज नेट पे चेक कर सकते हैं काइंडली ठीक है you can go Google it yes Vikramjit sir first of all good evening sir good evening ji sir Finland ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਐਟਲੀਸਟ 50 ਅਬਵ ਦਾ ਹੋਵੇ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡਡ 50 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ then we can apply Malta but we can try ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗਾ ਹੈਲੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ but we need to see the doctor without Okay, after- documents ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ okay okay sir after plus 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇਖੋ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਚ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ you have to write down 200 250 words ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 100 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਚੋਂ 100 ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 100 ਚੋਂ 20 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ in order to uh, you know pass from that so साढ़े को बड़ी अच्छी एफिशिएंट टीम है क्वेश्चनेयर ऐसी बनाए हुए है so we help our students to get prepare for that okay sir ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਬ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈਗਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਈਲ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ 11.5 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੀ 12.5 13 ਲੱਖ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ 13 13.5 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਪਾਊਸ ਸੇਮ ਡੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ after spouse kids same day ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ sir okay sir thank you so much ਜੀ welcome vikram thank you any other question uh, uh, angel vikram sharma sahab deepika bali sir ਅ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੁਬਈ- ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ huh, Dubai Sadiqul, uh, we are into Dubai and we have uh, many universities available. Let me check. Yes. So Dubai, de which uh, I can show you. These are the renowned universities. So basically, these are the universities uh, having, uh, you know, international tie-ups. University of Birmingham. So in a, they ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਪੜੋ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਜਾਂ ਥਰਡ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and Hart University De Montfort University so these are the basically UK universities having direct their campuses in Dubai so these are sir the ਇਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ